આમ વડોદરા જેવું શહેરના કે એની પ્રહાળમાં બેરનપુરા જેવું ગોમડું ના કે વેળા કરાય કોઈ ના કર સમય કરે કોઈ ના કર કે દિશા દુશ્મન ના કર માવો બળન મારી હે મોણી મ્યાળીને ઝોપડી જેવું દેરું કરમ લઈને આવ્યું મારા નિવાની પુની બોલતી હોય કે માવો બળન કે દેવી વડોદરા નિશોન બોલતું હોય દાડો ઉગ એટલે ને રાજુ ભૈયા થમવું પડે દાડો હાથમાં એટલે ને રાત પડે રાતની મારી મધરાતના પર મારી કોંગરું દેહની વિદ્યાગર ભણેલી ઝોપડીના મ્યાલડી